funktionell, darum geht es. Es geht um die Funktion der Implantate. Das ist was, wo wir weit entfernt von dem sind, wo wir hinkommen können. Ne?